Meu pai não falava muito sobre o passado. Com uma exceção. Uma vez, enquanto fazia sua viagem habitual entre Riad e Medina, ele decidiu parar para atender um caronista. Olá. Assim é meu pai. Sempre ajudando estranhos. Mas esse homem era diferente. Ele pediu para ser deixado na saída 77. Uma estrada para lugar nenhum. Antes de sair, o homem deixou um recado. Cuidado com os bandeiras negras. Jamais se esqueça de que a única lealdade deles é com eles mesmos. Ele aconselhou meu pai a juntar suprimentos e fugir. Encontre um lugar seguro e isolado e esconda-se lá. E acima de tudo, fique atento. Foi exatamente isso que fizemos. O vidente. Meu pai o chamou assim, já que ele previu o fim de tudo. bandeiras negras e outros grupos paramilitares começaram a lutar pela supremacia na região. Tudo foi destruído e queimado. E depois deixado para trás. Para apodrecer. Aqueles que não foram assassinados nas ruas acabaram morrendo de fome e congelando em suas casas. Todas aquelas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas morreram com medo. Muito frio, muita fome. Principalmente medo. E depois disso, as coisas conseguiram piorar. Um dos grupos paramilitares restantes contaminou todo o abastecimento de água. Uma simples gota destruiria todo o seu sistema imunológico. Foi quando o inferno começou. Cidades inteiras apagadas da existência. Eliminadas sem dó nem piedade. A terra destruída. Os sobreviventes não tinham mais nada em que acreditar. Nada além da nossa fé na humanidade. E um no outro. esquece. Entendeu o que eu disse, né? Entende? Por isso disse pra você esquecer. Meu pai não vai deixar você ir pra lá, entendeu? Pois eu não aceito. Eu vou falar com ele. De homem pra homem. <laughs> tá duvidando de mim? Cheque mate. Eu não estava prestando atenção, de novo. <laughs> campanha. Quantos são? Eu só vi um mais. Volta pra lá. E fica pronto pra me dar cobertura. Shoaib? Agora não, Jamal. Depois a gente conversa. Pai, escuta, eu vou com você. Nem pensar. Maria, Para de me tratar como criança. Você sabe que eu posso ajudar lá. Eu sei, querida. Ninguém aqui é mais capaz que você. Por isso que eu preciso que fique aqui e cuide dos outros. Duas batidas, deu tudo certo. Três deu problema. Ela está doente. Foi a água. Me ajudem, por favor. Eu não estou gostando disso. Eu tenho que tentar. Segura. O que meu pai está fazendo? Espera. Não se preocupa. Ele sabe cuidar de si mesmo. Proíbe. Fecha o portão assim que eu voltar. Joaíbe! meu coração. Só uma vai levar? Cinco meninas na fonte a cantar? Três se foram, mas duas ficam lá. <laughs> se eu fosse você, eu ficava bem quietinho. Abaixa a arma. Dá, garota. Abaixa a arma. A garota primeiro. Abaixa a arma! Solta no chão. Ela fica comigo. Qual é o seu nome? Não te importa. Com quem você tá? Não te importa. Eu sou a boa Issa. Eu sou... <laughs> Só um vagabundo. Não sou afiliado a ninguém. O que você quer? Responde. Quero água. Preciso de água. Eu te dou um galão. Mas me entrega a moça. <laughs> Mas é muita generosidade. Toda aquela água que você tem lá e só um galão pra mim? Eu pensaria melhor. Aquilo não é só pra mim. E se eu te der um presentinho além dela, o que você acha? Tipo o quê? Tenho munição. Um bom estoque. 9 milímetros? Não. Palace. 22. E 762, você tem? Ah, não. Mas eu tenho... calma, boa Issa. Relaxa um pouco. Eu já disse, é um presente. Espera. Eu tenho isso. Deve ser útil. Nem precisa de arma. Qualquer prego ou alfinete já provoca o disparo. Elas criam o caos. Eu não quero isso. Escuta. Eu te dou três galões de água. E você me dá a moça. Você e seus amigos somem daqui. E nunca mais voltam. Não precisa da permissão calma, deles. Calma. Essa discussão é só entre nós. Tem razão. Essa discussão é só entre nós. Joaíbe, volta aqui! Naib! Khaled! Gabá! Vai logo, pai. Antes eles largarem as armas, ou eu vou... Tudo bem aí? Tudo. Não atirem! só estava de passagem. E eu ouvi a briga de vocês. Podem acreditar em mim. O que te trouxe aqui? Estou atrás de abrigo. Tem bandidos em todos os cantos desse país. Eu só queria encontrar pessoas de bem. Tá sozinho? Gubin! Alguém mais? Não, somos só nós dois. Tubashi? Aí vem Pojuka. É uma surma detener. Sim. Se importa se eu pegar a minha faca? Vocês estão com os caras que atiraram em mim? A Gubin não fala a nossa língua. Ela é curda, e meu curdo não é muito bom. Mas de alguma forma até que conseguimos nos entender. Basgreta tá Rosbash. Rosbash. Vai! Tá tudo bem. Não se machucou? Se você fosse mais preciso, tinha matado quem me salvou. Tá, mas eu pensei que ele tivesse com Eu uma... sei o que você pensou. Tá tudo bem. Meu nome é Shuaib. Esse é o Caís. Meu nome é Musa. Foi você que salvou meu pai? Obrigado. Entra. Pelo menos para limpar a ferida. Meu filho aqui era capitão do time de futebol. Uhum. Artilheiro por dois anos consecutivos. Que Alá o abençoe. Sinto muito pelas mortes. Vai acontecer com todo mundo. Enterra a garota até amanhã. tá? Tudo bem. Tudo bem, o sangue não é meu. Musa, é minha filha, Maria. Hum, como vai? e animação, na verdade. Trabalhei durante algum tempo para televisão também. Ele desenha. Zeynep, lá, temos convidados. Meu nome é Musa Gubin. Oi. Bem-vindos. O lugar é grande. Fiquem à vontade. que era este lugar? Era uma fábrica de asas de avião. Há quanto tempo estão aqui? 318 dias. Que absurdo, Shoaib. Esses dois não podem ficar aqui de jeito nenhum. Calma. viu que ele anda com uma faca, não viu? Vai permitir que ele ande por aí armado? Tá decidido, Jamal. Eu falo com ele. O que aconteceu? Tá tudo bem? O que você quer, filho? O Musa. Ele tem que ficar aqui. Só o Musa? Aissa. Não conhecemos essas pessoas, meu filho. Nem esse homem, nem os defeitos dele. Mas ele salvou a sua vida. O que mais você tem que saber? Precisamos ter cuidado. O mundo mudou. Ter cuidado não impediu minha mãe de ficar doente por causa da água. Eu fiz tudo o que podia para salvar sua mãe. Precisamos de um plano melhor do que apenas ter cuidado. Foi o que o vidente disse para fazer. E eu tenho fé em Allah. Você confia em Allah, mas não quer se preparar para o futuro. Temos que assumir o controle do nosso destino. Não jogue a gente num pântano fingindo que isso é normal. Já chega. Você tem que entender que eu chega. só quero... Do you speak English? Ela só fala curdo. Você me fez um grande favor e eu agradeço por isso. Podem ficar algumas noites, mas não muito mais. A menos que vocês não tenham mais para onde ir. Aí damos um jeito. Pode fazer umas tarefas por aqui conforme for preciso. O costume não é deixar que os novos hóspedes tomem uma decisão dessas somente depois de comer um pouco e descansar? Por favor. Como vocês se conheceram? Encontrei ela num bairro abandonado. Eu estava escondida há meses desde que o marido morreu. Foi assassinado, na verdade. E ficamos juntos desde então. O destino deve ter nos unido. Não acha? O que aconteceu com ele? esquartejado. Membro por membro. Cada um arrancado do corpo dele. Por um grupo auto-intitulado de. Soldados que decidiu que ele não era digno de viver. Gulbin escapou por um milagre. Felizmente eu encontrei ela. acho as minhas cicatrizes um sinal de beleza. Você pode traduzir? Eu era professora. Quando tudo isso começou. Fomos feitos reféns na nossa escola. Um comandante rebelde passou a mão numa professora. Aí eu pulei em cima dele. Três rebeldes acabaram entrando. Eles me estupraram. Depois jogaram ácido no meu rosto. E eu sobrevivi. Se eu soubesse que esse seria o preço para continuar viva, teria feito de novo. sou diretor de teatro. Eu era. Antes disso tudo. Sempre ensinei meus alunos a usarem o amor como instrumento de autoafirmação e para que eles ganhassem mais confiança em cima do palco. Confesso que queria que pelo menos um deles ainda estivesse aqui. Para ver a raia. Uma pessoa armada com amor. Com nada além do mais puro amor. E ela o usou para lutar contra a brutalidade e o ódio no mundo. E eu? É claro. Me apaixonei por ela e ela acabou retribuindo. E depois de muita insistência, nosso amigo Shuaib nos casou diante de Allah. no fim. De onde vem tanta tristeza assim? É um sonho, oh, alma, és como o vento, um sonho Tem alguma coisa estranha. O quê? A Gubin tem medo do tal de Musa. Como você sabe disso? É só prestar atenção nela. Sempre fica aflita e nervosa quando ele tá por perto. Bom, o modo como ele olha pra todo mundo, ele tá escondendo alguma Esse coisa. Esse homem salvou a vida do nosso pai. Ainda assim, cuidado nunca é demais. Tudo bem, mas por mim ele fica. Mas você conhece aquele homem, Aissa? O certo é ele ficar. Nós já fizemos mais que o suficiente por eles, Maria. eu digo... O Musa tem até amanhã para decidir se vai ficar ou não. E se ela só estiver com medo de ficar? Descansem. Vamos ter a resposta deles amanhã. Boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Por que você confia tanto nesse cara? Por que você acha que sabe de tudo nesse mundo? Como se você soubesse alguma coisa, seu idiota. Me chama de idiota mais uma vez que eu vou contar pro pai sobre você e o Daoud. Ah, vai, é? O quê? Virou criança de novo? Foi você que começou. E você sabe que eu nunca contaria pro nosso pai, não sabe? comida estava boa? A verdade? Foi um banquete tanto. Hum. Fica mais confortável mantendo essa faca com você? Isso te incomoda? Não, mas todos nós mantemos as armas dentro de um armário seguro que fica trancado o tempo todo, a menos que haja um problema ou uma emergência. E eu sou o único que tem a chave. Já viu que eu não ando armado. O que vale para os outros, vale para mim também. eu somos bons e velhos amigos. Amigos para sempre. E então, como vai ser, destemido líder? Você confia em mim para manter essa faca embaixo do meu travesseiro? <laughs> Ou você pretende matar a Gulbin e eu? Se tivesse a intenção de matar vocês, não teria recebido vocês com um jantar. <laughs> a menos que quisesse nos engordar como cabras antes do abate. Ou eu falei uma mentira. Isso não faz sentido nenhum. E eu não quero transformar isso num teste. Pois eu acho que agora é tarde. Olha, moça. A não ser que já tenha decidido se fica ou não, você é um hóspede. E os hóspedes respeitam as regras da casa. Então, a sua faca vai ficar no armário junto com as armas. É minha palavra final. Eu só estou brincando com você, homem. É só uma brincadeira. Esta faca é meu objeto mais querido. Chegou a hora de separar os mais fortes dos mais fracos. Separar os dignos. O Dos indignos. Papai! Pai! Solta ela! Solta! Tushi Wakiden. Tebe Sharabanden. Pai, olha pra mim. Olha pra mim, pai. O meu pai tá morto! Qual é, gente? Cadê ele? Você não vai a lugar nenhum! Eu vou matar ele. Hoje não! Eu vou matar Hoje ele! Hoje não vai! Vamos cuidar do papai. Ah! tudo bem. Ele deve estar tá longe. Você devia dormir. Eu estou bem. Pode ficar. agora? Eu não sei. O que a gente fazia antes? Ele cuidava de nós. Mas nunca gostou de planejar o futuro. Acha que ele fugiu? Almoça? Uhum. Eu não falei sério ontem. Não foi sua culpa. Você é um bom homem. Meu pai teria rido agora. Seu pai faria de tudo para que soubessem que você era o capitão do time. Eu me referi à parte do homem. Ele nunca me tratou como um. O que você fez foi coisa de homem. E confiamos em você e na sua irmã. Eu também. Acredite. Só estou vivo por causa do seu pai. Quero ser seu braço direito. Sinto muito. Sente muito. Bombe schon. Ok. av Depois eu lavo. foi? O que aconteceu com a água? Como assim? Agora ferro. A água foi cortada. E eu tenho que ver a torre. Então eu vou com você. Não. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Ficou maluco? Tá, onde cair. Vamos. O que aconteceu? Vamos checar a torre de água. Fique aqui, Caís. Deixa. Eu vou com você. Tá. Aissa. Sem chance. Um de nós tem que ficar aqui. Tudo bem. Você ainda tá bravo comigo? Não. Tranca quando a gente sair. Duas batidas deu certo. Três. Três é o problema. Eu sei. Corremos? Não faz diferença. Mas estejam prontos para qualquer coisa. Segura isso aqui. Aí você espera. Eu subo. Não, eu vou. Eu quero. Seu pai dizia para cada um carregar seu fardo. E esse... Esse é o meu. Eu acho que vou precisar de uma mãozinha. Adris, toma cuidado. Espera. sangramento. Era disso que o Musa falava? É assim que ele separa fracos e fortes? Que tipo de teste é esse? O que ele vai fazer com a gente? Isso não é teste nenhum. Isso é um massacre. Não tá dando certo. Passo cinto. Aguenta firme. Acabou. E o que faremos se ele voltar? Aonde você acha que vai? Hã? está escondendo? Fala! Abra essa boca! Já chega! Todo mundo cala a boca! Aquele que levanta a mão pro outro morre, entendeu? Por que você quer tanto que ela fique aqui? Ela não deu motivo nenhum para não ficar. Aissa, ah, agora não! Mas que piada. Aguenta. Calma. O sangramento não para. Eu quero fogo, rápido. Tá, segura aí, vai. Calma, calma. Fica calmo. Lau, ajuda aqui. Não vamos te abandonar. Segura aí. Aisha! Aisha! Por favor, não! Daoud! Não façam isso! Daoud tem que fazer. Eu imploro! Calma! Com os olhos dele. Por favor, eu imploro! Continua olhando pra mim. Acima do joelho. finis. Jamal. Seu idiota! Deixa um pouco pro Daoud. Eu sei que você não quer ouvir isso. Mas não podemos ficar aqui muito mais tempo. E o Daoud não está em condições de viajar. Ele acabou perdendo muito sangue. Só os que podem sobreviver devem ir. Tem certeza de que você vai sobreviver? Está me ameaçando. Todo mundo vai morrer. Você é muito egoísta, Jamal. Exato. É isso. O egoísmo é que impera agora. Essas emoções mesquinhas e infantis que você tem não iriam durar uma única semana sem água. Insolente! Sai! Sai daqui! O que eu disse, Jamal? Ela me atacou primeiro. E você não estava aqui para ver. Eu ouvi a conversa. E daí? Quem colocou você no comando? Vai embora. Você resolveu me dar ordens agora também? Você não é bem-vindo aqui. Protegemos uns aos outros. Defendemos uns aos outros. Se quer lutar sozinho, faça isso lá fora. Olha, você acha mesmo que vocês seriam capazes de durar um dia aqui sem mim? Hã? Vai embora. E se eu não quiser, o que você vai fazer? Sai agora! Nós não estamos mais sob seu comando, capitão. Todo mundo vai concordar que é mais sensato eu ser o líder. Não o moleque que acabou de sair das fraldas. E querem saber? A primeira coisa que vou fazer é colocar essa cadela fora daqui. Vem comigo. Não toca nela! para trás! Parado aí, Aissa. É isso. Eu tô fazendo isso pelo bem de todo mundo. Entendam isso. Você não é um líder. E você nunca será um líder. Sabe muito bem disso. E o que você sabe? Fique sabendo que seu pai levava minha opinião em consideração para tudo. Vocês sabiam que era eu quem tomava as decisões por aqui? Um verdadeiro líder tem que proteger os outros. É capaz de fazer isso? Tem certeza. Quem você conseguiu proteger? Tá na cara que seu próprio pai não foi. Onde você estava quando ele foi massacrado na frente de todo mundo? Hã? Qual de nós dois foi aquele que acolheu o inimigo de braços abertos? Já esqueceu como chegou aqui? Hã? O homem que deixou a própria família morrer queimada, Cala mas que conseguiu isso. salvar os livros. Hã? Se der mais um passo, eu juro que estouro seu cérebro. Você não é líder. Você nunca foi um líder. Meu pai sabia disso. moleque mandar em vocês? Querem me explicar por quê? Porque é filho do Shoaib? É, eu sabia que estava descarregada, eu só queria assustar. Eu não ia fazer nada. Aissa, nós estamos do seu lado. Não se preocupa com a gente, Jamal. Vai se cuidar sozinho. Diz que éramos sete. Que papo é esse? Vocês caíram. Aquele tal de Musa vai vir atrás de vocês. De cada um. Como ratinhos. Logo vocês vão sair rastejando dessa pocilga, desesperados atrás de água. É questão de tempo. Aí vamos voltar a nos ver. Acha que fizemos o certo? Acho que o plano do Musa funcionou. Jamal tem razão. Ninguém vai sobreviver sem água aqui. E o Daoud? Vai ser difícil levar ele. E o que a gente vai fazer? Precisamos de um plano. missão é procurar água. Mas eu tenho certeza que é isso que o Musa quer. E cada um de nós tem que estar bem preparado. Se é guerra que ele quer, é guerra que ele terá. estamos fazendo a coisa certa. Não temos escolha, Issa. Estamos mortos de cansaço. Alguém poderia terminar esse turno no nosso lugar? Eu não posso abandonar o Dawood. As? Podemos confiar nela? A gente já está fazendo isso. Uhum. As. Vamos. Thank you. 電話機アガハフ Espera. O portão está aberto. Se machucou? É o Jamal. consegue sair. alguma armadilha. Não podemos deixar ele aqui. Por que o Musa não matou ele? Ele quer usar o Jamal. Mas por quê? Uma isca? Pra atrair a gente aqui? Só vai ter um jeito de descobrir. se acha culpado. Jamal, não faz barulho, por favor. Calma, Jamal, calma. Aissa, ele não pode com a gente. E se ele for, vamos morrer. Não vamos deixar ele assim. Maria. Fala, Dawood. Tem água? Acabou. Você é o único que pode salvar sua irmã, Aissa. O que você quer de mim? Eu quero que você esqueça o mundo antigo. Abandone aquele monte de regras que só existiam para forçar bilhões de pessoas a viverem na mediocridade. Quero que você pense no caos. humanidade já recebeu. Não tenho direito de falar pela humanidade. Você não entendeu? O planeta estava completamente abarrotado de pessoas inúteis. Pessoas indignas. Sem propósito. Minha missão aqui é ajudar os outros a entenderem isso. Quem você quer que viva? Decida. Você está livre agora. Este é o fim. E o princípio. <laughs> Antes de cortar a língua do Jamal, ele me disse que a arma não tinha balas. Como sabe que ele não estava mentindo? 地域の o Caís. Ele era um bom soldado, mas a missão dele acabou. Bem inteligente, mas não um líder. Não precisávamos dele. merecia viver, mais do que os outros. O moça trazia o caos. Enquanto eu... Eu observava. Quem se impunha... E quem esperava que os outros os guiassem. Os líderes, esses se juntam a nós. E a verdade é que poucos conseguem fazer isso. E você passou no teste. Depois dele matar minha família! Todos eram fracos. A escolha é sua. Se eu deixo você ir, pode me matar. Ou pode vir comigo. Decida-se. Todos vão para Medina. Venha. Conheça os outros. Juntos vamos consertar esse mundo destruído. segura agora. Mas minha missão não acabou. Tenho que ir. Estamos te esperando. É lá onde tudo vai recomeçar. Foram eles. Não estou certo? Quem? Os Yaalef. Quem são eles? O Aleph e o Ya, O primeiro e o último. O princípio e o fim. a Aleph. O fim. E depois o princípio. Esse era nosso nome. E nosso símbolo era esse. O senhor é um deles? Eu confesso que já acreditei no mesmo que eles. No que acreditam? Procuram o quê? Eles dizem que já sabiam. Que o fim era inevitável. E que uma hora a humanidade iria se dividir e que o mundo deixaria de existir como o conhecíamos. E o objetivo deles, que também era o meu, eh, eh, era peneirar as cinzas e encontrar sobreviventes. Sobreviventes para reconstruir a sociedade. Mas o senhor desertou. A princípio, eu achava que essa causa era nobre. Procurávamos pessoas com fé e simpatizantes da causa, pessoas muito especiais. Pessoas que não iriam perder o lado humano quando as leis caíssem. Mas quanto mais o caos cresceu, quanto mais os valores das pessoas mudaram, as qualidades que buscávamos também acabaram mudando. Foi quando eu decidi sair. Foi quando os ouvi usando o termo o digno. E foi quando conheci seu pai. Seu pai. Era diferente. Ele era gentil. Eu tentei avisá-lo, mas ele insistiu em voltar para salvar você e sua irmã. Meu pai acreditava que o vidente tinha as respostas desse mundo, todas elas. Ele estava errado. Aléfia. Essa é sua história. Eu encontro vocês em Medina. O fim pode até ter sido obra de vocês. Mas o princípio... Veremos a quem pertence.